El que jo no entenc és aquesta exigència, ja li dic, quan coses que estan a l'abast del govern de Junts pel Sí, del qual el seu partit forma part, no s'han fet. El govern de Junts pel Sí amb el govern del PP van rebutjar la possibilitat de regular els lloguers abusius, que seria un avenç importantíssim en la, en la, en la, en la garantia del dret a l'habitatge. Un gran avenç, seria un avenç importantíssim, ho van rebutjar. Jo no entro a jutjar-ho perquè jo governo i sé dels límits que té governar i de les contradiccions que això suposa. Però el que demano és que es facin servir arguments que siguin congruents. Vostè m'ho plantejava en relació amb la CUP, no? Diu, a la CUP li esteu... No, no, jo entenc perfectament que la CUP nacional hagi decidit doncs, donar suport a aquesta, o a la tramitació inicial dels pressupostos de la Generalitat. I no hi entro. Aquí poden haver-hi arguments. El que dic és que els arguments que es fan servir això siguin arguments semblants als que es fan servir quan es jutja el, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.